kon ñaan rek lañu mën a def ñaan ko ki am te du jeexal waaw alhamdulilah noonu koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu na ñoo ñee jëkkër ànd ak ñoom nu tàggu ca ñoom ànd ak ñoom jëm fu jëm mu jëme nu fu fu fu fu fu fam lañ jëmee loolu rek lañ njagam gaaya bay daal xel seetaay ku xam gaaya dul bay fu ñuy lekke kon bu fekkee ni yow bamba ma yi nga yor ña gën rekk ci jot na ngay def ñi bon bu fekkee ña baaxey amus lëf ci yow ña baaxul lu ñuy am ci yow mii fi gën te yaa yor cërub gaa yu baax ak yu bon faral jox ma jox ñëpp jox ñii fi man dangaa bay ba xëy dëgg say dàgg yow mu ñëw wër la nag kapp def say sagan du la tax mu jóg ñëw fi yow kët lu dul sa yërmaande yërmaande lan seenu nun te noo ngi di yalwaan a koy wut ci yow wérék mucc ak barke ak gudd fan te boo nee balaa kenn am lëf ci man dafay mel ni man bun yaboo ñibbi kon nde yow doo minit dootu mel nii nga mel te giñ naa ni wax jii soree naa ci fen waxal nag ci mbas mii sa nit ñaa ngi jee ci ñun ñépp yow boo tinoo yàlla tin boo sàmm ne cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy sàmm kon ba nuy dëddu kër baay ak yi ndey di ñëw wut ak mucc ca tax mbaalu nuy wut ci kon ba nuy dëddu kër baay ak yi ndey di ñëw wut ak mucc ca tax mbaalu nuy wut ci kon ma jóg man te dee yàlla ak sang bi ba dag yëpp booloo ni xëndang nelaw te dee yàlla sax kat balaa neex nga nekk ba mbooleem ku doon soowa kay wax selaw li may bëgg dee yàlla nag duy dëm du ay soxna duy fas du ay taaxi kaw du ay tool ak i dagg duy kër yu rëy du mbooloo mu may dox di santoo këw du luy ràpp kay tax du luy jeeka dee du lëf lenn sax far lu dul am la yow teew bamba mii laa di wax yow ci gën ku dee fii siyaaree ka mokkoo ko naw lu dul am la am laa ko gën maa ko wax lu far for lu dul ndaw sa ndaw saa ko raw ku far ndaw sa doy loo ko doo gis ku far ndaxam ndaw sa dee tey faraatoo ko ndaw ku dikkante ak ndaw mu jox koy séram te cee kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ko te am te du jeexal waaw alhamdulilah noo ngi koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu nu ñoo ñee jëkkoon ànd ak moom nu tàggu ca ñoom ànd ak ñoom jëm fu ñu jëm mu jëme nu fu fu fu fu fu fam lañ jëmee loolu rek lañ